Allez, allez. Måste lova när du är Jag var svagare, jag var svagare. هو اسطى چند ساعت اخلاص ده ويه تا چاکی روستا از عمل همه ماته نزانی Bişine ki devete girtiye. Ki devete girtiye tici bişine. रचना छत्र